У одного человека было много овец. Он их очень любил и заботился о них. У них было все необходимое. Сытный корм, чистая вода и масса развлечений. Но за пределами фермы их подстерегала опасность. Рисковато, не правда ли? Но пока пастух рядом, бояться было нечего. Все было хорошо, но однажды одна из овечек решила, что всякие ограничения наподобие этого забора не для нее. Ей захотелось больше свободы. Mm-hmm.